اوكي انا انا انا باش نحكم الحصه باش نبداكم بالانكدوت تضحك على الاخر اللي هي En fait, euh, l'ancien Sahara des offres d'emploi pour les partenaires aux amis, à la page Carlos MC. J'ai fait la faute, et Facebook, il m'a suggéré que je lance euh, annonce euh, avec les offres d'emploi. En fait, ne le faites plus jamais, à la carte de une, فيسبوك يبعث لك بروفيل اللي هو قشص قشص سي في فيسبوك ياخذ لك البروفيل نتاع السيد السيد قاري في آه، نيكاراغوا يخدم في آه، يخدم في لاس آه، فيغاس يسكن في طوكيو وهو اكسبير في الطفاش باش تطيح هذاك السي في نتاعه وكل شيء بعثوا لك معناها فريمون ما عرفتش غلطه عملت <laughs> ما عرفتش تعاود ما عرفتش تعاود هذه غلطه انا بريفير دونك فوالا طرا بليزيور انكدوت اخرين برشا انكدوت اللي فيها برشا من الناس حبوا السوشيال ميديا كلوب يسحبوه كيما السوشيال ميديا تعرفوا السوشيال ميديا السوشيال كلوب هذاك نتاع اللي يغني لنا ولا فما سوشيال فما سوشيال كلوب بونا فيس تعرفوه ولا يسحبوا لنا جروب بان تاع موسيقى السوشيال السوشيال كلوب ستا بونا فيس ستا جروب نتاع شو اسمه ربي نتاع غنى لاتينو دونك سي كونفيزيون Voilà. Donc heureusement on a l'autorité بتاعنا. Voilà. Autorité. شكون توا المتطور؟ شكون شكون شكون سي ام ديجا شكون سي ام نبداو هاي نبداو غامين صفقه اللي برشا بريزونتي تحكي الحكايه دونك عسلامة الكل اسمي غازي En fait, euh, oui, je suis exerçant en CM, mais je suis à titre volontaire. خدمت قبل وانا اول ما كنت في باكوري étudiant في journal اسمه Business Plus. توا je gère plusieurs tâches à titre de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis ومنهم ال 4 c تاع السك تاع الفاكولتي. vite fait, je vais passer par deux anecdotes en fait. On gère une communauté, moi et un ami, Haja Esma étudiant e On l'a lancé rien que pour combler l'inefficience de l'IDARA. D'ailleurs, l'IDARA, ça a été en fait. L'examen est Ahna l'IDARA. En tout cas, euh, je vais passer rapidement par deux anecdotes et très rapide à la khater téléphone <laughs> Bref, la Haja Lola, c'était période les examens récemment. Donc il euh, y avait une fille, elle a posté sur le groupe, عايش comme admin contactini. admin veut dire apparemment secrétaire général عندها ما فهمناها ما donc <laughs> باهي عسلامة ما تنزلش فما donc on est on gère ça dans le temps libre on est gentil سامحني قالت لي غدوة نعدي ايكونومتري وانا 3 points de suspension قالت لي <laughs> انا مريضة وبعد قالت لي اجا بريفي على بروفيل قالت لي انا مريضة مريضة On, a, on pensait que l'eau le grippe ou comme ça. Et quand on savait les dons, les Donc on était contraints de نقولوا لها معناها هذا limit too much information. Merci. أما راه لازم تجي تعدي. Bref. Sinon, la deuxième anecdote, ça date un peu, c'était FKC. On a organisé une formation. Donc c'était euh, d'ailleurs euh, en partenariat avec En tout cas, <laughs> on a listé en fait euh, un tableau Excel euh, sur Google, rien que juste Bichard le formulaire, Bichard par les coordonnées différentes. Face à nous, merci de préciser la spécialité. Bichard sur les niveaux, sur la population, comme ben, ça. la faute, est est sale. Quand euh, on ne gérait pas ça directement, il y avait un enseignant donc le champ ta spécialité, c'était un champ texte. D'accord. Donc, juste laps, comment ça s'est passé. Donc, il y avait troisième année élève marketing, troisième année élève marketing, deuxième année élève euh, marketing, deuxième année élève marketing, mais green, campus. <laughs> en tout cas, euh, vous en tout cas, ah, ma femme, en fait, qui m'a marqué, t'as le campus, je a <laughs> je me suis rendu compte que c'était la chose la plus précise. C'est le dire il ne faut pas rien que je ta à sans te <laughs> En tout cas, bref, pas d'inscription. Mika, c'est bon, j'ai eu le J'ai réussi. Central, c'est ça. Alors, ma انا نخدم سونتر جست حبيت نعرف صاير وبرا تسحقوا فوتوكوبياني موجود هو فوالا هو يعطيكم صحة Le prochain, allez, le prochain. Merci à cette présentation. انا برد من كيف ما تسنين كيف بعد كملت بروجي تاع ديما خير ديما نقرا حسينو انا مغرمه بال domaine ديما نقرا ريسامون عندي بلوس دو زون جو جير بليزيور كابيني فورماسيون بروفيسيونيل وعرفتي باش نحكي لكم anecdote على عرفتي اللي هي maîtrise marketing وعندنا master marketing زاده وقرات في اليس جي هذا انا نخدم في السبونسورينغ تاع formation جاتني كلمها client لانك انا اعطيته لي coordonnées تاعها هي ديالي جاتني قالت لي انا جاتك ال client هذاك هذه commerciale تخدم معنا جيت قلت لها عرفتي قالت لي شنو هي admin راهي في ال page شنو هو ال story كذا <laughs> mais هي تاخذ ال commission؟ خاطر هي commerciale 700 وعلى كل client تجيبو 25 دينار à part لي 5 كليون عنده كونتاكت امان بالله عنده تغيير الرمز بتاعها صرت عندك كتاب واحده ما تسميش لونسيني شنو هي كبيرة انا اللي اللي صدمني اللي هي بروف وماركتور معناها تنجم فاسيلمون يخرج لها معناها ادمينستراتور هي زاده جايتني تحكي لي بحكايه حول ما تجيش معناها بعدك قلت لها اسمع تحب تعطي الكوميسيون خاطر انا نخدم بال سالير فيكس ما فيهوش لا لا دو سيغ كليما ولا حاجه قلت لها اعطيه الامال مثال شويه مدام وما عرفش <laughs> اي لا عادي انا نعطيهم لي كوميرسيال آه. اما اللي الزامي اللي هي بروف وبنت الدومين ويجيوها لي نوتيفيكاسيون وجات حكيت حكاية هذيك معناها ما تجيش بالكل Amen. Amen. Amen. عمري نخدم نظام ليكسبيريونس دونك عمري اللي انا ندخل خدمه نقعد فيها اقل من اقل من عام هذا par principe euh, فما خدمه كهولي قعدت فيها اربع وشهر وخرجت خاطر tout simplement عباد ما عباد تستوعب الحكايه تضحك هذاك علاش euh, حبيت نخدم خدمتي ان توك سي ام كوم يل فو بلانينغ وهما وين انا كنت نخدم ان فيت عندهم بوكو داكتيفيتي دونك دو تيل سورت يلزمني نديسباتشي دونك عملت حضرت تمبليت كل واحد من دومين هو الاكتيفيتي اللي يعملها يبعث لي شويه صور يبعث لي ديسكريبسيون وانا بعديك جو بلانيفي سولون لامبورطونس تاعها وسولون لو بلانينغ انا اش عندي في لي زيفينمون اي تو دونك كل مرة عبد ما نحكي لكمش على قداش من ادمينستراتور في الباج ما بين سبعة وثمانية داكور دوزال على الباج دونك عملت في بالي بروسيدور باش العباد الكل تتنظم باش انا كهو جو جير لي بوبليكاسيون بعد لي روتومبي نتاعي اكسيتيرا لي ميساج اي تو ما راني الا اللي جوست اللي تحت الدي جي اللي هي نورمالمون الكل في الكل غاتيكا elle publie نهار انا حضرت لي بوبليكاسيون تاعي سيتي 3 بوبليكاسيون بار جور تيلمون عندهم عندهم دي اكتيفيتي انورم حضرت لي 3 بوبليكاسيون تاعي بلانيفيهم امورهم واضحه نجي نشوف بعد نلقى deux publications اخرين واحده خمسة واحده خمسة ونص تو نتذكرهم واحده الخمسة واحده الخمسة ونص و texte وتصور منسقين مخدومين درا كيفاش وكل شيء جيتي آه، بروفيسيونيل على الاخر ما نحيتهمش mais بعثتني mail بالوقت قلت لهم الناس آه، الكل قلت لهم بخير انا عطيتكم دي آه، تمبليت باش الناس الكلها تبعث لي اللي حاجته بحاجه يحطها يحطها لي وانا جو بلانيفي سا حطيت كل شيء دون لورد قلت لهم راني بعثت لكم template ça fait deux fois وكل شيء يراجعوني يقولوا لي كي جيت تخدم في خدمتك راه احنا ما وصلناش نحطوا اللي نحطوا نهبطوا احنا على الباش داكور بي داكور اوكي انت اوكي بيبي دونك انت تخدم في خدمتك انت انت تخدم في خدمتك même si انت ماكش في ال domaine عامله marketing ماكش عامله du digital سي با لا ميم شوز راهو جمله سي سي معناها فما كومبليمونتاريتي ما بيناتهم بزوز اما راهي كل حاجه وحدها ايفوليسيون اكزاكتومون هذه هذه فما برشا عباد عندهم مشكله ما حبوش يفهموها حتى توا